Quando si parla di Flash and Blood non si può non menzionare il luogo dove tutte le vicende dei campioni presenti nel gioco avvengono, ovvero Raid. Tutte le fazioni presenti all'interno di questa regione, che copre una vastissima biodiversità di territori, partendo da verdi vegetazioni, passando per deserti sconfinati, arrivando infine alle pendici di ardenti vulcani perennemente in eruzione, Combattimenti, scoperte e nuovi legami nascono, portando avanti storia, svelando misteri ancestrali e formando alleanze più o meno durature. Da ogni rispettivo ambiente uno o più campioni hanno trovato i natali, e forgiati da vicende al limite della sopportazione umana, o dopo aver affrontato addestramenti estenuanti degni della miglior razza di super soldati, alcuni hanno incontrato la fama e addirittura la leggenda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 Ed ora scopriamo assieme cosa ci sarà da aspettarsi una volta che inizierete a muovere i primi passi sulle sabbie bianche presenti nelle numerose arene sparse su Raid. Andiamo a dargli un'occhiata. Flash and Blood è ambientato nel mondo di Raid, una terra di eroi e leggende, ladri e mascalzoni, guerra e pace, magia e tecnologia. Le persone di questo mondo hanno dimenticato da tempo coloro che sono venuti prima, sacrificando il loro passato nella speranza di creare un futuro migliore. Questo è un mondo spietato, un arazzo di paesaggi insidiosi e creature malvagie dove solo i più forti impareranno a stare in piedi. Enormi vulcani, pianure ghiacciate e misteriosi mondi nascosti creano un'arena dura e implacabile per i conflitti umani e la guerra. Eppure, nonostante i pericoli nascosti e gli antichi misteri del mondo, l'umanità è fiorita, stabilendo società in tutto il continente. Alcuni hanno imparato a vivere in armonia gli uni con gli altri, abbracciando il prossimo e dando vita a un'era di pace. Altri vivono in subbuglio. Il loro stato di guerra costante riflette l'ambiente instabile che chiamano casa. La storia di queste persone è sanguinosa, Gigantesche guerre sono state combattute in tutto il paese, ponendo le nazioni le une contro le altre per stabilire alla fine del conflitto chi detenesse il potere e l'influenza. Solana, una delle prime città ad essere costruite, si è affrettata ad accogliere nel suo territorio altri villaggi più piccoli, portandoli sotto il suo dominio ed aumentando sempre di più così la propria popolazione. Il loro numero crescente e i sostenitori più fedeli hanno reso questa capitale un'entità potente all'inizio della storia di Raid, portando Solana ad essere una delle metropoli esistenti più antiche e importanti. Con la scomparsa dei loro leggendari protettori, Aria si è nascosta dal resto del mondo, celandosi dietro un'antica barriera e difese naturali. La regione svanì nel regno del mito e della leggenda, poiché il resto del mondo si dimenticò lentamente della sua esistenza. Quando il regno fantastico svanì dalla memoria, la sua gente si stabilì tra le valli, scegliendo di perseguire una vita di pace e festa. Isolati dal resto di Reit, gli abitanti di Misteria si nascondono tra le catene montuose, trasformando il paesaggio insidioso in un rifugio sicuro. Lontani dalle lotte e dai piccoli conflitti del mondo esterno, trovano soddisfazione nella bellezza e nella tranquillità della loro casa. Altri ancora non si accontentano di perseguire la pace e l'armonia. Creature malvagie combattono fino alla morte in vaste giungle spietate, mentre una guerra continua affligge le pianure vulcaniche del sud. Una città tecnologica che si estende a perdita d'occhio diventa un terreno fertile, perfetto per rivalità e corruzione mentre individui depravati e contorti si nascondono nelle caverne sottostanti. Benvenuto su Raid! Prendi la spada e preparati per la battaglia, perché non importa dove correrai, la guerra ti troverà comunque. Affilate quindi per bene la vostra lama, combattenti, perché una volta giunti su Raid dovrete affrontare numerosi avversari per arrivare alla gloria. Prima di concludere, volevo ricordarvi che domenica prossima, 31 luglio 2022, a partire dalle 9 di mattina, ci sarà la prima tappa dell'Arc Tour a Roma, che sarà ospitato tra le mura 16-bit dell'Arcade and Food in via Nomentana 1111. In loco a commentare gli incontri che si susseguiranno durante tutto l'arco della giornata saranno presenti al tavolo streaming Pietro del canale Flash Blood Italia ed il sottoscritto. In più, in descrizione,